as amantes, ah, uma leva de pessoas. Ah, agora, eu não sei explicar, eu não tenho homofobia. As mulheres que amam o mesmo sexo, são elas, se beijando lá, as, as amantes. Né?